Хотя вы и являетесь э, постоянными э, гостями э, на полях саммитов, ШОС, но все-таки я хочу выразить вам большую признательность за принятие участия в нынешнем саммите. Я хочу вас заверить насчет важности и значимости нынешнего саммита для Беларуси. Я хотел бы выслушивать э, ваши важные видения развития ШОС э, и сотрудничества между Беларусью и ШОС. Господин генеральный секретарь, я в свою очередь хочу вас поблагодарить, что вы нашли время выслушать э, позицию Беларуси по нашему дальнейшему участию в Шанхайской организации сотрудничества. Но я уже прежде всего благодарен вам за то, что вы позитивно оцениваете нашу роль в качестве наблюдателя этой организации. В свою очередь хочу вас поблагодарить также, э, вы всегда откликались на наши просьбы, на мои просьбы, и в последних выборах вы принимали участие в президентских выборах, вы могли увидеть Беларусь, оценить ее, Э, ваши представители, и я вам благодарен за те оценки, которые были даны во время последних президентских выборов. Это говорит о том, что и ИШО заинтересовано в нашей стране. Господин генеральный секретарь, мы сотрудничаем, с Шанхайской организацией сотрудничества уже 12 лет. И вы знаете, э, наш шаг э, по вступлению в шанхайскую семью в качестве наблюдателя, он не был спонтанным или случайным. Тогда шанхайская организация сотрудничества была еще молодой. Давайте откровенно говорить, еще она, эта организация пыталась встроиться в мировой порядок. Это уже сейчас на шанхайскую организацию смотрят как на будущее нашей планеты, как очень влиятельный э, полюс э, нашей планеты. Тогда было не так. Но мы в то время определили, что мы будем развивать наше сотрудничество с Шанхайской организацией. В этом наше и политическое, и экономическое, может быть, и военно-политическое будущее. Поэтому, э, работая в качестве наблюдателя в организации, мы приняли решение, что пора нам стать полноправным членом вашей семьи нашей шанханской семье. Я знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути, и мы вам за это очень благодарны.